Hoy tuve la oportunidad de probar eh, un café, que lo voy a definir muy fácilmente, un café del Salvador. Me lo sirvió un barista, se llama Víctor, y el café era pacamara, era un hermosísimo café, honey, que estaba de la puta madre.